Við erum leiðið Flash, þetta er Geir, ég er Fróði. Ég er Teitur og þetta er Óttar. Og við vorum að vinna The Great Race í Mechatronics. Já, við hönnum þennan robot sem eldir lita línur, fer í ring og okkar robot fór miklu hraðar en hinnir. Miklu hraðar en allir hinnir. <laughs> Takk fyrir háið. Við erum í hátöknum verkefni Mechatronic Engineering og það er bara nota rafmagn í láta, víst, verklega hluti þannig að þetta er grunninu bara að mm. framast náman okkar þannig að þetta er bara byrjunin sko. Þeir voru að kalibreita í gær svo sendi ég skilabóð virkar þetta <laughs> og það er svona næstu við veitum ekki hvort það séum út af eða að sjá bláan <laughs> þetta er bara einhverja klöfið, þetta er svona stundu virkar þetta og maður veit ekkert af hverju Já.